મારું નામ દીપક કુમાર જેઠલ પારેખ છે ઉંમર ત્રેસઠ વર્ષ છે મને બે બાજુ હર્નિયાની તકલીફ હતી એટલે ડૉક્ટર ચિરાગ સાહેબ ઠક્કર સાહેબ આગળ ઓપરેશન કરાવેલું અને ઓપરેશન પણ સારું સફળતાપૂર્વક થયેલું છે અને જે દિવસે ઓપરેશન થયું એના સાંજના જ હું દસથી પંદર મિનિટ જમીને ચાલી શક્યો હતો કોઈ જાતની શારીરિક તકલીફ કે દુખાવો નહોતો થયો ઓપરેશન થયા ને બીજે દિવસે મને રજા આપી દીધવામાં આવેલી ને આજે ચોથે દિવસે પણ ખૂબ જ સારું લાગે છે સૂતા બેસતા પણ કોઈ જાતની તકલીફ નથી હું હરી ફરી શકું છું હોસ્ટેલનું વાતાવરણ પણ ખૂબ સરમદર હતું શિસ્ત હતી સંયમ હતો ને સ્વચ્છતા ખૂબ હતી પ્રશ્નની સિસ્ટમ ઘણી સારી હતી લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી છે હોસ્પિટલનું બધું વાતાવરણ પણ ખૂબ સરસ હતું ઠક્કર એમનો સ્વભાવ પણ બહુ સરસ છે પોઝિટિવ છે હ્યુમેનિટી ભરેલો છે માનવતાવાદી છે બધા સ્ટાફ પણ એટલે બધા ક્યાંય કોઈ જાતની તિરસ્કાર ભાવનાથી કોઈને દર્દીને પ્રત્યે વર્તનો તો બહુ બધા માયડું બધા વર્તનવાળા છે સ્ટાફ બધો એ પ્રશંસાને પાત્ર છે